с Михой просто так не можем кататься. В общем, поехали в Пинске доставлять гуманитарку. Когда увидели, что дедушка какой-то шел, потерял сознание, разбил голову, а места-то нету, вот загрузили его, короче, в этот, э, на мое место, а я пока еду вот так вот. <laughs> Как бы мне сейчас не пиздануться. Как там дедушка? Чип-чип-чип-чип и тейл, к нам спешат. Чип-чип-чип-чип и тейл. Мы же ополченцы, ёпта, почти. Ugh. Отвезли дедушку в травматологический пункт. я думаю, теперь ему окажут э, надлежащую помощь. А мы двигаем дальше в Песке. Везем форму ребятам. Фух. только что сначала э, были очереди из какого-то крупнокалиберного пулемета, возможно, из э, БТРа. И под него, скорее всего, украинские военные спрятали залп ГС, поэтому его не было слышно. Вот пришли снаряды, разрывы. Легло где-то метрах в 50 от нас. Миха все заснул. Thank you. Вам дело будет в ухо мне. Что это? Она такая, походу, звукостат Русский воевать собрал. Дядюшку ждем. База Вольво. На, на связи. А? Повтори. Плюс. Плюс. Наверху. А что это такое? Это или РПГ, блядь, если сапоги. Ну, для... 46-й. БМП первая работаем. Ага. Видно, красиво туда летит. Там машина стоит. Ну, вроде не маме, салют. Да, Иногда, ребята, смотрите, куда шьете. Смотреть надо, так а во всех как? Вот это что у одного у меня не так? Да, у всех одинаково. Шотенько. А то же самое. У тебя на, это на левой руке, а у меня на правой. А ну, ну то я тебе... Его Артема налево. Видишь, индивидуальная форма досталась, ты жалуешься. Камеру. Кому спасибо сказать? А фонду спаси а Донбасс. Кому-кому? Фонду Глеба Корнилова спаси Донбасс. Знакомая фамилия. Глебу Корнилову фонду Спасибо, Донбасс. Большое спасибо. Да, огромное спасибо от нас, от всех ребят. Салют, у кого-то день рождения с Да, это салют. У Захарченко там. Э, а, день рождения же. У кого-то прошлый. Темные часы. Неплохо получил. Так, Жан. Жан взял. Не взял, да? Все два четыре еще Жана. 10 получил. Я зубах да. видно, да? Зубы держи, блин. Ну все, передаем огромное спасибо и привет. А, сейчас, подожди, он живой еще? <laughs> Это живой человек или это да, да. Это наш ровесник. Да? Ну тогда все в порядке. Так, все, там стирай заново. Все нормально. Давай, все, тихо. Ну, все, передаем огромный привет и большое спасибо фонду помощи Новороссии, э, Глебу Корнилову, основателю фонда от батальона «Восток», э, в оказании гуманитарной помощи в виде формы, берцев. Огромное спасибо за помощь. Спасибо. Большое спасибо. Поэтому с броней, конечно, тоже сами видели. Ребята на передовых стоят без брони. Пожелание такое, чтобы помогли еще броней, блин, <laughs> для ну, ребят.